今日もみーちゃんを覗いてみましょうみーちゃんひなたぼっこですかみーちゃんひなたぼっこですかうん いつもと変わらないですね。ありがとうございました。みっちゃん。お邪魔しました。もっと見て。寂しいの。みちゃん。 ありがとうございました。いつもの、かいいのですね。わかりました。ありがとうございました。ちゃん。みちゃん。 ありがとうございました。もっと見て。あ、もっと見るんですか。はい。元気そうですね。朝ごはん食べましたかそうですか。いいですね。皆さんにご挨拶みーちゃん。 ちゃんの時間でした。ありがとうございました。またお願いします。